mam na imię Basia, mam 54 e, lata, przepraszam. <laughs> Przychodzę do Pana Janka od marca e, z rozpoznaniem nowotworu płuca. Przyszłam e, operację, po operacji znowu zaczęłam przychodzić do Pana Janka, do Pana Janka Pawlika. Na dzień dzisiejszy wyniki są bardzo dobre tomografii poprzedniej, jak i, i, i ostatnie z wczoraj, e, ale również przychodziłam z moją suńką, byłam raz, która miała na nosie e, nowotwór, e, do operacji była przeznaczona, ale wzięłam do pana Pawlika, wystarczyła jedna wizyta i pan, pan Pawlik zlikwidował to. Super. Pani doktor weterynarii była? Pani doktor weterynarii była zaskoczona. Mówi, że gdyby nie, nie widziała tego wcześniej, to by nie uwierzyła. Po czym wysłała innego psa z problemami do pana Pawlika. <laughs> Tak. I tych psi pacjentów mam już Co, tak, coraz, tak, coraz więcej. Tak. Nie tylko od niej, ale od wielu no, innych. Nawet dzisiaj był pies y, y, Golden y, u pana Janka. No, też z poważnym schorzeniem. Tak. A jak było z tym paleniem jeszcze u Pani? A z paleniem? O, to ja paliłam, paliłam i chciałam palenie. Ile lat Pani paliła? Oj, bardzo długo, ze 25, nie? O Matko no. Boska. No i pan Janek dokonał cudu, coś tam zrobił ręką, z paczką papierosów pod nosem, przestałam palić. Nie miałam w ogóle głodu nikotynowego, nic. To było 5 miesięcy temu, nie palę i nie będę palić. Super, no. pięknie. Cieszę się bardzo i dziękuję ślicznie. Dziękuję Panie Janku. <laughs> No zobaczymy. Pięknie.